Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler des accords barrés ou plutôt comment jouer des accords barrés sans faire de barrés. La technique des accords barrés, donc qui consiste à utiliser un doigt pour plaquer plusieurs cordes, c'est une technique qui est assez utile dans un premier temps, lorsqu'on accompagne des chansons par exemple, ça permet de transposer facilement des accords. Le problème, c'est que c'est une technique qui est extrêmement fatigante et avec laquelle c'est très facile de se faire mal, de se faire des tendinites. Moi personnellement j'ai eu plusieurs tendinites euh, en grande partie à cause des accords barrés que je jouais. Donc du coup j'ai dû trouver d'autres techniques et je me suis rendu compte, auxquelles oh, quelle surprise, que en fait bah, tous les guitaristes professionnels qui jouent plusieurs heures, plusieurs heures par jour et qui ont besoin de jouer des accords avec des positions, euh, on va dire, euh, barrées, n'utilisent pas de barré en fait. Ils utilisent, euh, regarder des lives de guitaristes connus, de guitaristes qui accompagnent, des guitaristes professionnels, enfin qui, ont, qui sont vrais guitaristes, hein, qui font pas juste un petit peu d'accompagnement quand ils chantent. Essayez de voir s'ils jouent des barrés ou pas et vous allez voir que bah non, il y en a très peu qui jouent des barrés ou c'est rare qu'ils en jouent les guitaristes que je prends par exemple comme référence, ce sont les guitaristes comme Jimi Hendrix ou comme Bob Marley. Regardez comment il, comment il place la main sur la guitare et vous allez comprendre comment il joue. Bob Marley par exemple, il fait du reggae et comme il faut tout le temps appuyer et relâcher, c'est très fatigant si on fait ça avec un accord barré. Donc comment faire des accords barrés sans accords barrés Prenons l'exemple de ce La majeur qu'on va essayer de jouer sans barrer ça donc. Alors, pour faire ça, il suffit de prendre la guitare à pleine main, de poser le pouce sur cette note, et les doigts sur ces notes-là, avec le bout des doigts. Ce doigt-là, on peut très bien faire un semi-barré avec sur deux cordes, comme ça. C'est un peu... c'est pas évident quoi. On peut aussi appuyer avec le bout sur les deux cordes en même temps, mais c'est difficile. Donc voyons ça plus en détail, et petit à petit, notamment pour les personnes qui ont des, des petites mains, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Ah, j'ai des trop petites mains, je peux pas faire ça. » Donc je vais supposer que j'ai une toute petite main, et vous allez, comme ça vous allez pouvoir tester sur votre guitare. Une des priorités, c'est ce pouce. Il faut absolument qu'il appuie sur cette corde il va pas appuyer comme ça. Il suffit juste qu'il dépasse un petit peu par-dessus le manche et simplement en le pliant un peu, il va venir appuyer sur la corde. On va pas le mettre par-dessus la corde hein, comme ça. Voilà. Il suffit juste de baisser un peu le pouce et tout seul en fait, il va écraser la corde. Donc ça c'est primordial, il faut qu'on ait la basse. Et ensuite, ces trois notes sont on dire, enfin ces quatre notes en tout, sont les quatre notes qu'il faut absolument jouer pour jouer cet accord. Les autres cordes, si elles sont étouffées, ne vont pas gêner. Voilà. Donc si avec vos petites mains vous n'arrivez pas à faire ça, il y a deux possibilités. Soit vous avez en effet des très petites mains, de tous les élèves que j'ai eu, ça n'a jamais été le cas en fait, pourtant j'ai eu des élèves avec des petites mains, hein, mais euh, pas petites au point que ce soit pas possible de faire ça, parce qu'en général, la, enfin, la raison, c'était pas que ces personnes avaient des trop, trop petites mains, c'était que c'était plutôt un manque de souplesse. La souplesse et l'agilité des doigts, c'est quelque chose qui vient à force de jouer de la guitare. Ça met, ça met du temps, ça met des années. Euh, je me rappelle d'ailleurs aussi à quel point, quand j'ai commencé la guitare, j'avais les doigts pas du tout souples et je trouvais des choses très difficiles que j'ai trouvé quelques années après très faciles à faire parce que mes doigts s'étaient un peu déliés, et avaient gagné en indépendance et en souplesse. Donc c'est aussi avec le temps et à force d'essayer cet accord-là que petit à petit vous allez trouver pile la position qui convient bien à votre morphologie et qui, euh, appuie bien euh, sur les cordes et qui fait sonner l'accord. Donc ça, ce sont les notes minimum que vous pouvez faire sonner. Après, vous pouvez rajouter celle-ci. Moi, je la rajoute comme ça. Si vous, avez des gros doigts, vous pouvez aussi appuyer sur deux cordes en même temps. Je trouve ça difficile, moi, mais bon. Comme ça. Ou comme ça. Et vous pouvez aussi faire sonner cette corde en faisant un semi-barré, comme j'ai montré tout à l'heure ça plus dur. Ça dépend des guitares, mais sur cette guitare, je trouve ça assez difficile, donc c'est pas du tout une note qui est fondamentale, je la joue pas. Et si je la trouve fondamentale, je peux très bien jouer cette, plutôt cette position et ne pas jouer cette note. Et avant d'attaquer la pratique, une petite dernière chose, sachez juste que les rares styles de musique où c'est vraiment utile de faire des barrés sont en fait des musiques, donc la musique classique, la musique flamenca et euh, aussi tout ce qui est euh, musique brésilienne, c'est assez courant que c'est utile de faire des barrés. Ce sont des musiques qui, euh, d'une part, sont jouées sur des guitares classiques avec des cordes en nylon, et d'autre part, nécessitent pour certaines, je pense en particulier à la musique flamenca et à la musique classique, un entraînement qui est adapté à cette technique de barré qui n'est pas du tout un geste entre guillemets naturel. La main est plutôt faite pour faire ça, et pas pour serrer des objets comme ça. Voilà, la main est faite pour attraper comme ça, comme le manche de la guitare comme ça, voilà, et pas, pas comme ça. Et maintenant, voyons d'autres positions d'accords qu'on va pouvoir jouer avec cette technique. Le La mineur, bah, ça va être exactement la même technique, comme ça. Voilà, accord minimum, on va dire comme ça. La difficulté réside dans le fait de faire un semi-barré avec ce doigt sur ces deux cordes. c'est pas évident, il faut écraser ce doigt là comme ça, voilà. Il faut avoir un peu de souplesse avec cette phalange là. Si vous n'en avez pas du tout, ce sera un peu plus dur. Mais ça viendra avec le temps. Pour les accords avec cette position, donc là pour le Ré mineur, fais pas de barré en fait pour cet accord là. La face... Enfin, je peux faire un barré comme ça. Ça fait pas partie des barrés les plus difficiles à faire. Mais personnellement, je préfère mettre ma main comme ça. En fait, cette corde demi aiguë est pas du tout indispensable. Du coup, je la joue pas. J'appuie tous les doigts avec le bout des doigts. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre la guitare à pleine main, ça n'a pas forcément d'intérêt, pour cette position-là en tout cas. Euh, moi je le fais, mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Question de confort. Si vous voulez garder cette position, il n'y a pas de souci. Et pour cette position d'accord, ou celle-ci, le Ré majeur, et eh ben moi j'utilise cette position-là, tout simplement. Donc pas de barré avec ce premier doigt en fait. L'accord hein. La corde de mi aigu n'est pas importante, donc c'est juste ce semi-barré là qui n'est pas évident. Je m'aide avec le petit doigt pour le faire. J'espère que ces conseils vous permettront de beaucoup moins vous fatiguer, de trouver d'autres façons de jouer des accords barrés, surtout si vous avez déjà eu des tendinites ou si vous trouvez ça vraiment difficile. N'hésitez pas aussi à regarder, dès que vous allez à un concert, ou vous regardez un concert live, peu importe, dès que vous voyez un bon musicien qui joue des accords essayez, à la guitare, essayez de voir s'il joue des accords barrés ou pas, et s'il fait des positions qui correspondent à des accords barrés, essayez de voir quelle technique il utilise pour éviter de faire des barrés. Euh, moi, quelque chose que je conseille assez souvent, en fait, quand j'ai des débats sur quelles sont les techniques à utiliser, parce que dans le monde de la musique classique, par exemple, il y a pas mal de personnes qui sont très euh, soucieuses du respect de certaines méthodes de, guitare. Euh, moi, en fait, ce que je regarde en priorité, c'est euh, les pratiques des musiciens qui ont une activité intense euh, au niveau musical. Donc les musiciens dont je suis quasiment sûr qu'ils travaillent minimum 5 heures par jour. Voilà, les très très bons musiciens qui ont un niveau, euh, qui un niveau excellent. Je regarde comment eux, ils positionnent leurs doigts. Et c'est souvent ça les bonnes positions, en tout cas pour leur morphologie, parce que que s'ils n'utilisent pas des positions qui sont optimisées, ben en fait ils se font très mal, ils peuvent plus jouer, donc ils n'ont plus de métier. Donc eux, enfin moi je suis certain qu'ils optimisent leur technique. Donc faites ça, regardez les professionnels, comment ils positionnent leurs mains pour faire des barrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites un tour sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal d'autres tutoriels, il y a aussi des cours beaucoup plus complets d'accompagnement à la guitare, mais dans plein de styles différents, jazz, jazz manouche, bossa, funk, blues, sur mon site Guitare Improvisation. À bientôt